ラップトップやラズベリーパイの、えー、ディスクトップでの Ubuntu の利用について、どのようなプラクティスがあり、どのようなマネジメントをしなきゃいけないかのお話について、ラズベリーパイユーザーグループ代表太田からお話をさせていただきます。こちらが私の自己紹介となります。ラズベリーパイユーザーグループを2012年に、えー、立ち上げまして、同時にラズベリーパイファンデーションのボランティアもしております。 私としては、えっ、と、日本の、えー、ビジネスのお手伝いという形を彼らと、えー、させていただいております。最近では台湾や中国といったところのマーケットもお手伝いをしております。えー、私の、えー、自己紹介について公式のサイトのフォーラム公式フォーラムの中の日本語のカテゴリーの中において 私の方で自己紹介を書いております。こちらは公式サイトから公式フォーラムに入って日本語カテゴリーのところを見ていただければあの詳しいことは書いております。ご覧になっていただけると幸いです。本日のアジェンダとなります。あなた、Ubuntu のディスクトップが好きですかあそれは使いますか ?Windows とのデュアルブートは残しておいた方がいいですか ?EFI と SD カードのハック。いろんなあの他のチップ。で、ラズベリーパイは、えー、使えるのか ?Ubuntu の、えー、上でのラズベリーパイの利用についてのお話をさせていただければと思います。ではまず最初に。あなたは Ubuntu のディスクトップが好きですかなぜこういう話をするかというと、えあのこの 写真が、えっ、ー、と、私の友人の中国人の方がポストされたんですけど、Facebook の方にですね。過去、まあ、フリーダムは重要だと。オフィスなんかいらないと。オープンソースは素晴らしいと。だから、デビアン、グニューリナックスを使うんだと。でも実際に、蓋を開けてみると、ここ最近では、MacOS は最高だと。MacBook Pro は素晴らしいという形になっていると。 やはりですね、どうしても、Ubuntu とか Linux を使うにあたっては、考えておかなきゃいけないことが一つあると思ってまして、それは何かというと、Ubuntu のディスクトップを使うということは、何かをレゴで組み立てるようなものだというふうに考えていただければというふうに思ってます。というのもですね、Windows でもやはり同じような形で自分の環境を作るには OS を入れてその後いろんなアプリケーションを入れなきゃいけなかったり設定をしなきゃ いけなかったり、実はいろいろ手間暇かかったりするんですが、それ以上に、えっ、ー、と、手間暇が、あの、ウムンプの利用ではかかると思ってます。なので、予想外のことが起きたりとか、いろいろ、あの、我慢しなきゃいけないことが発生したりとか、いろいろあったりするので、正直、レゴのブロックを組み立てていくぐらいの我慢強さが必要かというふうに思ってます。 で、実際できますと、まあ、楽しい環境になると。これ初めてですね、僕があの、GPD ポケット2で作った、えー、Linux の環境になります。これは SD カードの方にあの OS をインストールする形になってます。で、ここ最近、えー、リプレイスをしまして、最近の私の、えー、Ubuntu のディスクトップの環境、これは GPD ポケット2の2021というマイナーバージョンの GPD ポケット2に、これはダイレクトに SSD の、えーと、インターナルディスクにインストールしたものを、えー、の画面となっています。まあ余談なんですが、 <laughs> 困ったことに相変わらず、えっ、ー、と、GPD は、えー、背面が厚い。というのも、Core M3 がかなりは、あのー、ホットというか、あったかくなってしまうので、 えー、ヒートシークあのプレートを貼って今逃してます。であのただこれが我慢できるとあの意外にですねあのグッドポータビリティというか意外に使えると電車の中とか通勤手段の中でポコッと開けてメールを読んだりとかウェブブラウジングしたりとかサスペンドレジュームが SD SSD に入れるとタブレット並みの、えーと、とサスレジの速さになるので 私的にはすごく使いやすいなというふうに思ってます。で、Windows を残すべきかっていうこの話題なんですけども、私は極めて Windows を残したい理由というのは一つしかないと思ってまして、それは BIOS と UEFI のアップデートを安全にやる最も楽な方法は Windows から BIOS アップデートのアプリケーションを あのクリックすることが早いなというふうに思ってます。他の方法としては、BIOS なり EFEI にアップデートという項目があって、そこにファイルを放り込んでアップデートする方法。また、コマンドラインからファイルを引っ張り出して、BIOS のツールでアップデートする方法。もう一つは、USB のディスクに小さな OS を入れて、それでアップデートする方法っていうのもありますが、一番最も安全な方法は残念ながら、 Windows でアップデートする方法です。なので、あのー、正直な話、Windows を入れる価値というのは、ここかなというふうには思ってます。一番大きなところは。ま、で、ただそれだけではなくて、実際はですね、まあ、プロフトコンという形で、プロフっていう形で上げていた、ていただくと、やはりですね、Zoom とか Office とかアンチウイルスとか、あの、BIOS アップデート、チャットプールとか、Windows ならでは で使えるアプリケーションはまだなかなか Linux では使いこなせません。Zoom は特に大きいのは AI カメラが使えないのが大きいですね。やはりどうしてもそこでは Windows になってしまうなというふうに思ってます。なので、こういうところで Windows は大きいなというふうに思ってますし、かつ、あの、これはラップトップのベンダーの問題ですけども、結局ラップトップのベンダーにとってはメ、メインテインは全て Windows で行うということは前提であるという考えで設計されているところが大きいと思います。 で、ただ、じゃあ、不便なところはないかというとあります。なぜなら我々リラックス使うユーザーにとってみれば、どうしても SSD カードのブートのスピードの遅さについては、これは大変困り果てたものとなってしまうと。というところと、あの、簡単にデータが破損してしまうっていう問題があります。使ってるうちにデータが壊れていくっていう感じですね。USB ブート、じゃあ別の方を使えばいいじゃんって話なんですけど、 スピードがやはり USB のコネクターの方のスピードに依存されてきてしまう。あとそのサーキットの状態ですね。例えば USB と、あのイーサーネットのコンボとかだとスピードが落ちたりしますので、こういうところでスピードが持ってかれるという問題が発生します。で、それゆえに、いくつかのアプリケーションについては、 そのディスクスピードがゆえにきちんとマネジメントしてあげなきゃいけないなというふうなところが発生します。やはりですね、インターナルディスクはかなり速いです、正直言うと。で実際に測ってみました。あの、マイクロ SD カードのやつとインターナルディスクなんです。これは、えっ、と、K ディスクマークというクリスタルベンチマークもどきのやつですね。これで測ってみました。そうするとわかるんですけど、ランダム系のところは、ま、もうお話にならないぐらい遅いです。 なので、あの、我々が考えなきゃいけないことということで書かせていただいたんですけど、まず SD カードで使うなら、私がこれ GPD ポケットでやった経験からすると、サスペンドは遅す、あの、かあのいわゆるかかるまで遅すぎて使い物にならない。時たまかからないことがある。ということも考えて、ハイバーネットの方がいいと思って、ハイバーネットを設定をしました。で、かつ、あの、メム キャス、メモディスクと書いてますが、要するに、ディスク、メモリーを一種の仮想ディスクと見立てて、えー、ゲームやブラウザーやメーラーに使うということをしなきゃいけませんこれは2つの問題からあって、これらは書き込みが大きいっていうのと、かつ、えー、と、スピードを要求されるので、この辺りは、あのー、メモリーディスクを使った方がいいなというふうに思って設定しました。ここが難しい点です。 じゃあもう少し、えっ、ー、と、ディープダイブ的に物事を見ていきましょうということで、UEFI と SD カードの発行。まあ、楽しんでいきましょうということで書かせていただきます。でですね、UEFI、意外にですね、これ見ると、ほとんどアンロックというものは見かけられません。あの例外は一番下に書きました、ゲーミングラップトップについてはほとんどアンロックになってます。 なぜかというと、オプティマイズをしなきゃいけない、スピードのですね。しなきゃいけないということもあって、あの、オプティマイズ、あの、えっと、アンロックされてます。で、アンロックされてる一方の方では困ったことに VTD とかクロックコントロールとかこれが見えなくなってる上にあのいわゆるディスエーブル使えなくなってるんですよ特に VTD は結構ここ昨今仮想化いろいろ使いますから結構困ったもんだと で、ベンダーにこれを聞いてみました。そしたらベンダーは、あユーザーに安全に使ってもらうためには見えないようにして、かつけあの使えないようにしといた方がいいという話でした。じゃあ、頼む、アンロックの BIOS を出してくれと言った時に出してくれるかというと、これはベンダー次第です。ほぼ日本のベンダーを出してくれません。ただ、海外の中華系のベンダーは結構出してくれるというのが傾向的に高いです。 じゃあもう少し SD カードのハックということでお話をさせていただくと、あの、インストールっていうのはもう皆さん多分1回はやってるかと思うんですけど、SD カードへインストールターゲットとして Linux を入れるってのはそんなに難しい話ではないですね。問題は SD カードを運用していく上でのカードのことを考えなきゃいけないということです。どのベンダーにするか。で、 ベンダーによっては、えっ、ー、と、書き込み限度回数が全く違うんですね。で、かつ、これは、えっ、ー、と、もう皆さんご存知かと思いますが、あえて触れますけども、トリムがないんですね。そうすると、えっ、ー、と、何が発生するかというと、あの、書き込み回数を減らしてくれる機構がないということです。なので、書き込み回数を単純に、あの、オーバーしやすいという傾向にあります。で、 SD カードは簡単にデータが壊れる、かつ壊れやすい本体がですね、それを分かっている必要があると思ってます。なので、あのー、疑わしい故障とかが発生した場合は、皆さんよく確認の上、交換すべきか、あの、チェックディスクをすべきかなどの判断が必要になってくると思います。で、 本当の理想的なことを考えると SD カードに Windows がインストールできればいいんですけども、あの、ご存知かと思いますけど、Windows はあくまでもインターナルの PCIe デバイスを前提にブートデバイスという形になってます。SD カードでインストール不可能です。で、SD カードはもちろんのことながらトリムは持ってません。で、あの、どうやって 我々の方で書き込み回数を減らすかっていうことを考えなきゃいけません。で、常にデータが壊れてないかの確認も必要です。で、もし、SD カードが壊れちゃったって問題が発生した時どうするか。これはたびたびありました。一番大きいのはリードオンリーにいつの間にかなってるってことです。なので、最初にチェックするべきことは、タッチコマンドで一旦、リードオンリーに本当になってるかっていうのを何回かチェックする。 で、リードオンリーになったらじゃあどうするってことなんですけど、消しちゃうとかもう捨てちゃうって話ではなくて、次にやるべき方法は、ライブ USB から立ち上げて、えっ、ー、と、例えば G パートのチェックディスクを使って、えー、一回チェックをかけてみと。いわゆる、あの、修復をかけるということですね。これがうまくいけば、また使えるようになります。ある一定回数まで。で、なぜそんなことが言えるかっていうと、 これは多分ですね、トランセンドなんかがそうなんですけども、ある一定の回数を超えたら勝手にリードオンリーになります。で、チェックディスクかけると元に戻ります。また何回か超えると勝手にリードオンリーになります。そんな形で SD カード自体のあの保護をやってるというベンダーもあったりします。なので、あの最初の方法としてはチェックディスクにかけるというのは一つの手だと思ってます。 でもし SD カードでもうリカバーできないリローになったままもうダメだと思ったら次にやるべきことは新しいディスクを買ってきて SD カードを買ってきて DD で全部移し替えてしまうこれしかないと思ってますまあ DD 時間がかかるんですけどまあこれが一番手堅いかなというふうには思ってます で、えっ、ー、と、いろんなチューニングの意思を書いてますけども、とにかく、えっ、ー、と、僕が考えたのは、できる限り SD カードに負担をかけない方法です。例えば、ワーキングディレクトリーの NAS に置いたりとか、えー、テンプディレクトリーっていうか、メモリーディスクの、あの、領域を置いたりとか、やったりしました。これもラムディスクの話ですね。Firefox をラムディスクに、えー、使う方法です。ラムディスクで使う方法。 で SD カードの問題を理解する上で、えーと、ラズベリーパイの関係者って形ではないですが、えーと、ピート・スティーブンスあのミュージック・ビーストっていうあのラズベリーパイの、えーと、ホスティングサービスをやってるとこですね彼らが、えー、初期の段階で SD カードブートでのラズベリーパイのクラウドサービスをやろうとしたところ何回もこけたという話を書いてます。 これは意外に参考になると思うので、えー、とご覧になっていただければと思います。SD カードって実際いかにひ弱なものであり遅いものであるかということを認識した上で使っていかなきゃいけないなというふうにはこれを見て思った次第です。さて他の問題ですね。でアンチウイルスは、えっ、ー、とドクターウェーブと、あのー、E セット両方使ってみたんですけども あの、ドクターウェブの方が、ウイルスキャン時に、あの、s SSD をもってしても、GPD の場合、ほぼ100%張り付くって問題が発生しました。なので、あの、スケジュールを変更したりとか、やることで回避できるようにはなりましたけども、いろいろここら辺注意が必要だと思ってます。E セットは意外に負担がかからないようです。なので、ウイルス ソフトによっては負担がかかるような設計をされてしまっているのでここは気をつけなきゃいけないなというふうに思ってます。あのこれが分かる兆候としては私が気づいたのはああのアプトとかアップデートしようとした時にあのドクターウェーブを使ったんですけど全くコネクションつながらなくてあれおかしいなと他のネットワークにつながるなと思ったらあの CPU リソースをドクターウェーブ持ってかれちゃってたんですね。なのでちょっとこれは使えないなという感じがしました。 で、グラブの設定ですね。あのー、ここは、あの、Windows とデュアルブートということが前提にされているのがディスクトップでの使い方です。なので、あのー、Windows を消して、えっ、ー、と、Linux をダイレクトにインターナルディスクに入れるときは、ちょっと気をつけなきゃいけなかったりします。ここはいろんな一周が出たりをしてます。 あの、僕の場合は、ダイレクトにインストールしたら、ブート画面が最初出なかったでしたよね。ここも、あの、えっ、と、Ubuntu の、あの、アスク Ubuntu とか調べていただければいっぱい出てきますんで、この辺は調べていただければと思います。で、あのリラックスとリラックスのブート、あの、デュアルブートですね。要するに、あの、今までリ d カードで使ってました。それも入れとく。 でリラックスも入れとくって話になった場合これも困ったことにえっ、ー、とアップデートの時にカーネル系がアップデートかかった時にまあご存知のでグラブ作り直すのでそうすると片方にあのディスクがあるとそいつも含めて作り直したんですね。結果的に、あのどっちかがないとブートできなくなってしまうという困った目に遭ってしまいます。 なのでこういう時は、えーと、グラブインストールかあのブートリペアみたいなツールを使って、えー、やるということが一つの手だと思ってます。私がやった時には、えーと、SD カードの方がアップデートをかけた時に関連のアップデートかかってグラブ作り直しちゃって SD カードがなきゃブートできなくなってしまったんですけどもあの一旦 SD カードのメニューに、えーとあの インターナル SSD の方のブートデバイスを指定する方があったんで、そこから指定して、えー、グラブインストールで作り直して、事なきを得たという感じです。ここはやはりですね、あのグラブという代物に関しては少し気をつけなきゃいけないなというふうに僕は思いました。で、ここは、えっ、ー、と、いろんな僕がその時に参考にしたリンクをあの置いてあります。後からご確認ください。さて、 パイは使えるの ?Ubuntu のパイはどうよって話なんですけど、今、ラズベリーパイメージャーの方にはこのように、あの、公式の、あのー、Ubuntu の21.04が64ビット、32ビットと入ってます。いわゆる公式に、えー、認められた OS です。なお、これらは全て、えっ、ー、と、ラズベリーパイファンデーションのエンジニアにはハンマーアウトしてもらってます。 ここは一つのポイントです。でもちろんことながら、あの最近の出ました日本語版のラズベリーパイ400ではよく動いてくれます。64ビットで動いてくれますし、カラインプットもできるので、大変ありがたい存在です。で、ちょっとここら辺から、えー、製品の紹介もさせていただきながら、うんす動くのって話をさせていただければと思います。で、Pi3 はメインストリームプロジェクトでもちろんのことなら動きます。で、Pi4 なんですけど、あのー、皆さん、やっぱり Ubuntu っていうとサーバーでコンテナで使いたいって話があると思うんですけど、申し訳ないです。今、8ギガが結構やはり不足になってまして、多分ですね、11月あたりから改善されるかなというふうには思ってます。なので、そこまでご期待ください。まずは、あの、えっ、ー、と、4ギガとかで、市販で流通されているものでお使いいただければと思います。で、ぜひトライしてほしいなと思うのはコンピュートモジュールですね。 あの、なぜかというと、あの、PCIe でいろんなものが接続できるっていうのと、あの、いわゆる IO ボードを使えば、あの、HDMI とかいろいろ出せるので、ディスクトップとしても使うことができるなと思ってますんで、なんかこれでいろいろ作っていただければなと思ってます。よく海外ではなんか、あの、ハンドヘルドみたいなの作ってる方もいらっしゃいますけど、そういうのもトライしていただければと。まあ ただごめんなさい、あのー、なんて言うんでしょうね、あのー、PCIe のリソースの問題で USB が2.0になってるのはちょっとごめんなさいするしかないなと思ってます。で、私どものコミュニティのメンバーのアッキーくんが、あのー、PCIe でいろいろと試してくれてました。10ギガのイーサーネットと、あと、NVMe ですね。両方ともうまくいってます。で、 一番これが、まあ、ありがたいなと、大内くんとも言ったのが、リアルタイムクロクロックのサポートを IO ボードがしてくれてるので、あの、ある意味、産業的なものとか、ちょっとした本格的なノートものっていうのは作れたりするので、まあ、ディスクトップとして使うのは一つ手じゃないかなというふうには思ってます。で、コンピュータモジュールに変わってパイ4 0 0ですね。パイ4 0 0は、あのー とにかくスピードが上がりました。というのと、あの、ファンいらないです。ヒートシンクがうまくいってくれてるので、4ギガということもありまして。で、これはもともとコモド64とか BBC マイクロが好きなエベンの、あの、まあ、興味で、教育用に作られたところもあったりします。意外に使えたりはします。なので、これ、あの、それとセカンドバッチで日本語版出ました。で、インドも出てます。あとは、まあ、他の国は今後いろいろと対応待ちだと思ってます。 そこはあの、えラズベリーパイの公式アカウントから、公式のページから見ていただければと思います。あと、こあのツイッターの公式アカウントなどでも確認が可能です。で、ロードマップですね。ロードマップは、あのエベンが、あのトムズ・ハードウェアで少し喋ってしまったんですけど、これですね、まず、 それ以前の問題があって、放映出すか出さないかの以前に、半導体不足の方がもう随分気になってて、とにかく、まず半導体不足が解消しない限り新製品は出てこないと思っていただいて構いません。なので、これが改善されてから放映とか5って話になってくると思います。じゃどうしてもそれ待ちきれない人たちは何を見ればいいのって話ですけど、まあ、ラズベリーパイの基本コンセプトですね。ダウンコンパチブルとか、 子供向けだの教育は必ず外さないよとか楽しんで使えるものにしたいよとかあと雑誌系とか GitHub にわざわざ間違って書いちゃったりとかするケースもあるのでそういうところはご確認いただければというふうに思ってます。で最後におまけってわけじゃないんですけどあのこれは、えっと、いろんなところで今お話をしてるんですけど皆さんのラズベリーパイを使ったプロジェクトを募集をしたいと思ってます。 何を募集してるかというと、ラズベリーパイの公式マガジンであるマグパイに、あの、皆さんのいろんなプロジェクトを載せたいなというふうに、ラズベリーパイのエディターたちとは思ってるわけですね。世界中にいろいろあります。ただ、マグパイはご存知の通り、あくまでもイギリスの雑誌がゆえに、メインはヨーロッパとアフリカになってしまってるんですね。最近はインドと少し中国が増えました。ですが、やっぱり全世界的なところにはまだルフしてないのが現状です。 なので例えば韓国とか台湾とかあの中国でも香港とかマカオとかあの辺りからとかベトナムとかもっとその素晴らしいところからのその素晴らしいプロジェクトをこうもっと推しで出したいなと思ってるのでぜひぜひ、えーと、とあのご相談なりあのご報告なり いただけると助かるなというふうに思ってます。例えば、えっと、これは、えっと、僕が紹介したやつですけども、あの、台湾の、えっと、ベンクチェンっていう、彼はキューティー、あの、キューティーパイというあの製品を作ったんですが、もともとキューティーで働いてるんですね、彼は。で、この、えっと、UI も充実したラ、あの、いわゆるハンドヘルドデバイスが、まあ、 たまたまですね、マグパイの編集者にも目が留まりまして、で、かつ、ペンキチェン自体も僕に紹介してほしいって話があったんで、彼と、あの、マグパイのエディターと話をして、紹介した結果がこの、あの、事例となってます。で、僕自身も日本のプロジェクトももちろん紹介してます。えっ、ー、と、これは、バインヤード菊島って言って、菊島さんのワイナリーの事例です。でここでは、ま、ラズベリーパイを使って、 えー、いろいろと、あの各センサーから収集したデータをもとに、えー、農業農薬の散布のあの加減を変えているというのが現状です。何がしたいかというとあ農薬漬けにするとワインが美味しくなくなるのでできる限りサンプルは減らしたいというのが本です。 やっぱりゼロにはできないので、できる限り減らすという方向で、このセンサーを使っているという現象です。で、最後になぜか私が出てます。これは、えっ、ー、と、まあ私が今ね、あの考えてることは、日本だけの、あの、えー、プロジェクトの紹介ではなく、今も上海とか、え いろんなところのオープンフォースのコミュニティと話をして今プロジェクトの紹介をさせていただいてます。というのもやはり日本だけっていう形ではあまりやりたくないなというのは僕の考えであるので今後も、えー、中国台湾、まあ、そして韓国、えー、ベトナムインドネシアタイいろんな国があると思うのでそこからの是非ともラズベリーパーのプロジェクトこんなのあるんで是非あの広めたい って話があれば、ご協力いたしますので、ご連絡いただければありがたいと思ってます。では、最後に結論です。Ubuntu ディスクトップを使うということは、本当にレゴブロックを組み立てる気分です。これは、あの、常に頭の中に入れといてほしいと思います。それくらいに苦労するよということです。簡単にはいかないってことです。 もしそれがきついというのであれば、あのー、サブで SD カードで入れといて、Windows をメインに使うべきです。ここは、あの、改めて申し上げておきます。で、ただ、あのー、インターナディスクと SD カード2人にはお互いにプロストコンがあるので、ここは必ず考えておいてほしいと。 で SD カードがどうでブートデバイスとして動くのかというのもこれを理解しておく必要があります。で、 <clears throat> あのー、Ubuntu の 64bitOS はあのー、オフィシャル OS でかつ 64bit で動作するっていう形の特色があります。えっ、ー、とちなみに言うと、あのラズベリーパイ OS の 64bit はトライアルフェースで、えっ、と スーゼの64ビットはおあのいわゆるオフィシャルフェーズになってます。多分オフィシャルフェーズと呼ばれる部分でサポートしてる部分と、えっ、ー、と、スーゼのみになります。で、もし、あの、皆さんでいいプロジェクトをお持ちであれば、ぜひぜひですね、あの、私に、あの、メールなり、あの、ツイッターなり、何でもいいので、フォローいただいて、 あの、突然 Facebook なり、リンクドインなり飛ばしてくれても全然構いませんので、あの、ご連絡いただければというふうに思っております。では、あの、お時間いただきましてありがとうございます。ちょうど30分というところでしたね。ありがとうございました。じゃあ、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。